lo primero que hago es abrir los ojos. me ponen las puertas. Mm. Hacer un pis. mira lo que te pierdes por ser más. Soy gira gorda. Y yo prefiero gira ahora que cabeza gorda. Yo no sé, lo que está leyendo, mejor salirme a la casa, ¿no? Yo me tomo una force. Bueno chicas, si os ha gustado, denle like y suscríbanse a mi canal. Mañana más. Trenzas con los pelos del coño. Es muy fácil. Tenemos que coger tres mechones, ¿vale? Y los vas pasando uno por encima del otro, con cuidado que no salgan pelitos fuera, ¿sabes? Que si no queda así como pea ¿vale? Entonces vamos pasando los tres mechones y a mí me gusta quemar la puntita, ¿sabes? Porque así se hace la burilla en la punta de la trenza y queda bien sujeta, aguanta todo el día. Mm, a mí también me gusta echarle un poco de laca. Y así todo el coño, lleno de trenzas. Podéis pintar de colores también alguna. <laughs> ¿Queréis que os enseñe mi vagina?